Elegime la más grande, eh, no te hagas boludo. Sí. Che, ¿y el César? César se quedó en el auto, nomás se peleó con la mujer. ¿Sabes lo que aguantar de la jeta ahora es? ¿Viste lo que te traje? Coluda y morena. Como a vos te gustan, viejo. Francesa me gustan a mí. Pelotudo. Nos quedamos acá, me parece. No la acelere tanto. ¿Querés manejado? Sobre que te digo. ¿Ves? ¿Eh? ¿Eh? Aquellos son. Ya estoy cachuzo, ya. Buenas, permiso. Adelante, pase, pase. Gracias. ¿Usted, Tutuy? Sí, pues. Mucho gusto. César, encantado. Andamos buscando una canoa para pasar la noche. Estamos con ganas de pescar algo. ¿Es que están queriendo pescar? Ajá, sí, sí. <laughs> Mosquitos están queriendo pescar esto. <laughs> Y ahora pues, que aguanta nomás. Sí, sí, bueno, que Bueno, la vamos a anotar entonces la... para que lleguen la canoa. ¿eh? Sí, sí, ningún problema. Este, van a tener que dejar 100 pesos. Sí, sí. De seña. Ahora grabamos. Mayra. Mayra. Ah, está jugando con el celular. Eh, seguro, seguro, viste. la Mayra, si querés. Pero vení, mi hija, acércate un poquitito, a ver si anotá un poco el nombre de los muchachos acá que están queriendo pescar. Ellos quieren alquilar la canoa, pues. La Débora. Ella vino de Buenos Aires. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Acá tiene... Bueno, este... Bueno, la otra por ahí está... Jode pues con el celular, guardala. ¿Eh? Guardar en el cajero. ¿Le parece si cargamos las cosas? Sí, pues. ¿Eh? Sí, dale nomás. Dale. Muchas gracias, ¿eh? hasta luego, hasta luego. Chao, vaya bien. Que tengan suerte, ¿eh? Gracias. Che, el mate? Uh, Habrá quedado en el auto. No te puedo creer, César. Sí, sí, bueno. ¿Crees? Hola No sé si les dijo mi viejo que además de la plata me tienen que dejar el documento. Ah, pensé que ibas a venir a pescar con nosotros. A ver, me llamo. acá no hay ni mosquita, me parece, César. Pará nomás que baje el sol, va, ver. Eh. Y vos, boludo, no pensás pescar. Tranquilo, te estoy dando ventaja, viejo. No, esa no, boludo. esa no, no, pará, pará. no, no, no, a ver si rompe todavía, lo único que faltaba, boludo. Pero si yo soy el Messi de la pesca, chamín. Sí, <laughs> el Messi de la pesca. Pará, pará. Encarnale no. ¿Para qué te va a poner? Pará, pará, pará, pará. Morena. No, no, pará. ¿Cómo pará, boludo? Pero la puta que te parió, boludo. Escudo con esa pelotudez. Solcito de hombres. Poco de piedad por el animal, chamigo. Vos tenés que tener piedad de mí, boludo. Ahí va. Tranquilo. Ya vas a ver, César. El Messi de la pesca. Dale, boludo. Pero qué pelotudo que es Messi. qué pelotudo que es Messi. Mirá lo que haces, boludo, ahí entre, los palos, los camalotes, no sé qué mierda, boludo, tiraste. Qué tipo, por eso me gusta venir solo, la puta madre. César, eh. acá hay algo. ¿Cómo hay algo, boludo? camalote, camalote, ¿qué va a haber? ¡Ayúdame! Anda la puta, por ahí hay otra. ¡Vamos! Ah, ¡Vamos! ¡Que anda la puta! ¡Güey! ¡Dale! Ta, ta, ta, qué puta Abrí esto, César. La puta madre. Pará, pará, pará, pará, pará, La puta madre, la puta madre. me equivoqué, César. No soy el Messi. Soy el Maradona de la pesca, papá.